球をテーブルにつけた状態からこうです、はい、ブザーが鳴ったらターゲットを打ってくださいはい、はい、1回打たないと球が入ってないああそうですねそういいですはいじゃあはいじゃあお願いしますはいはいやってくださいはいあじゃねえはい、8.41。 ちゃう。次ラスです、はい、重厚テーブルの上に来るはい はい13.22はい、えー、一応最速記録は8.21秒はい、えーと、ライフルクラス8.212121暫定10位暫定10位トップ10一応あやばいこちら 9まあまあ自己ベスト何秒ですかさっき6秒2がマジいやそれは違うあそうだなそうだな6秒0二出たな、えー、ぜひ7秒1をはい、はいはい、じゃあ次はです。 十一位だこれ <laughs> まあそうですねなんで6位5位ですねはいまあまあじゃあそしたら 6秒66ほう まあ、最後の1枚の場所を覚えてるからうんそれ以外ってことラスト1枚をいかに早く打つか <laughs> よしお早くね分かったぞ